ujung danau rana Teliumit baik kanan sampai pantai laut jauh Pesisir pepadu jadi saya di lom lambang Lampung saya Ikamaga bukhasan Ujani pemandangan Umalatani pumata Api lagi cangkidi Gelapung rumah jurang angin pura-pulaku Umbaknya masai batin Inagawi adat sikap Panjauhi sepambangan Tari hakot remalinti Dirine pulun pulaku Tumbah jama saya batin Sinagawi adat sikap Manjau sebambangan Tarik lakon tepalinting Sirine bulon tampung